うん。 tranquilos, no me voy a suicidar, sino que este video es hecho para todas aquellas personas que alguna vez han pensado en suicidarse. Muchas personas creen que la solución a sus problemas es el suicidio, bien sea problemas emocionales o problemas económicos. Existe más de una forma en la que podemos salir de la situación en la que nos encontramos. Y te voy a recomendar alguna de ellas. Número 1. Ve a un psicólogo. Un psicólogo no es para locos un psicólogo te lleva a canalizar tus emociones, bien sea para salir de la situación mental o emocional en la que te encuentras. Número 2. Busca centros de ayuda. Posiblemente en tu localidad encontrarás uno y lugares donde podrás compartir con otras personas que posiblemente hayan pasado por lo mismo o simplemente estén pasando por ello. Coméntale a tus familiares o tus amigos. Uno de ellos te puede ayudar en la situación en la que estés pasando y te llevarán a tomar la decisión correcta. Si eres joven y lo quieres hacer simplemente porque sufres a causa del bullying, tranquilo, esta situación es momentánea. Cuando crezcas vas a ser una persona exitosa y vas a lograr tus metas. Número 3. Si es por el área económica, quiero decirte que tranquilo, hay muchas posibilidades en las que puedas salir adelante, bien sea formando tu propia empresa o buscando en las localidades que se encuentren cerca de ti. Trabajo relacionado no solamente con tu carrera, sino con cosas que de pronto tú sepas hacer. Trabaja con lo que tienes. Si deseas crear una empresa, simplemente hazlo con el conocimiento que ya tienes. Investiga y busca por internet cómo puedes crear una empresa y qué es lo que necesitas. De pronto no tienes que crear algo nuevo, simplemente puedes utilizar algo que en el mercado no se encuentre con facilidad y podrás hacerlo tú mismo. Al suicidarte, no estás logrando nada bueno, simplemente estás lastimando a las personas que te rodean y estás dejándole con un gran problema posiblemente muchos de tus familiares nunca salgan de esa crisis emocional. Así que no lo intentes, ni siquiera lo pienses. Tú puedes hacer todo aquello que te propongas, simplemente lucha por ello. Si te gustó este video, dale like y compártelo. Posiblemente personas a tu alrededor necesiten de estos consejos. No esperes a que el día de mañana sea tarde y algunos de tus familiares o amigos terminen suicidándose. Quiero agradecerle a todas aquellas personas que vieron mi video anterior. Y no solamente lo vieron, sino que lo compartieron y le dieron like. Quiero agradecerles en especial a aquellas personas que se suscribieron a mi canal. Recuerden que por ahora estaré subiendo un video a la semana, así que estén atentos. Y esto es todo por hoy. Para aquellas personas que me quieran seguir tanto en Instagram como en Twitter, estoy como arroba soy yo Montoya M. Y en Facebook estoy como yo Montoya Oficial.